नमस्कार मित्रांनो मी आशा तुम्हा सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनेलमध्ये खूप स्वागत आहे तर पहा या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे बोट नेक ब्लाऊजची डिझाईन खूपच सोपी आणि बनवण्यास अगदी कमी वेळात बनते सर्वात आधी आपण अस्तरवरती कटिंग करून घेऊयात तर पूर्ण उंची इथं चौदा इंच घेतलेलं आहे आणि पहा शोल्डर बोट नेक हा ब्लाऊज आहे तर ह्याचा शोल्डर सात इंचाचा आहे छातीनुसार इथं शोल्डर सात इंच येतं कारण छाती ह्याची छत्तीस साईज आहे तर सात इंच इथं शोल्डर घेतलं आणि मुंडासुद्धा सात इंचाचा घ्यायचा आहे आता इथून सरळ एक लाईन आखू आता पहा छत्तीसचा चौथा भाग छातीचा नऊ इंच येतं तर नऊ इंचावरती एक मार्किंग करू आणि शिलाईसाठी दीड इंच सोडू आता कमर घेर पाहू कमर घेर आठ इंच प्लस दोन इंच इथं घ्यायचं आहे कारण पाठीमागचा जो टक्स घालतो त्यासाठी म्हणून इथं दोन इंच शिलाईसाठी सोडलं आता पहा इथं मुंढ्याची गोलाई सव्वा एक इंचावरती देऊन घ्यायची आहे या पद्धतीने आता पहा शोल्डर अर्धा इंच डाऊन करायचं आहे तर इथं अर्ध्या इंचावरती मार्किंग केलं आता पहा सर्वात आधी आपण गळारुंदी घेऊ गळारुंदी चार इंचाचा घेतलेला आहे आणि तिथून असं डाऊन करायचं आहे शोल्डर आता कमरेच्या वरती अर्धा इंच एवढं असं वरनं कटिंग करून घ्यायचं आहे तर पाहू शकता मार्किंगनुसार इथं कटिंग झालेली आहे आता आपण साडीतल्या ब्लाऊजवरती आहे तसंच ठेवून कटिंग करू बाजूला अर्धा अर्धा इंच जास्त सोडून तर पहा कटिंग झालेली आहे आता जो शोल्डर आपण इथं शोल्डरपाशी अर्धा इंच डाऊन केलं होतं ते कटिंग करू आता आपण शिलाईला सुरुवात करू आता पाठीमागचे डिझाईन करण्यासाठी इथं कॅनव्हस पेपर घ्यायचा आहे डबल फोल्डवरती इथं कॅनव्हस पेपर हंतरून घ्यायचा आहे आता पहा ह्याची गळ्याची जे लांबी आहे ते साडेचार इंच ठेवलेली आहे बघू शकता आता साडेचारच्या निम्मा असं टेप दुमडायचं आहे आणि बरोबर मध्ये एक टिक मार्क करायचं आहे आता याची रुंदी मी तीन इंच ठेवलेली आहे कारण इथं जास्त रुंदी नको आहे तुम्हाला जर का रुंदी आणि पसरट गळा हवा असेल तर तुम्ही साडेचार ते पाच इंचसुद्धा ठेवू शकता ह्या ठिकाणी मी चौखण आकार काढणार आहे तर पाहू शकता अशा प्रकारे इथं आकार देऊन घेत आहे आता साईडनं एक अर्धा इंच ते एक इंच इथं मार्किंग करून घ्यायचं आहे मी तर पाऊण इंचाचं असं मार्किंग करून घेतलेले आहे साईडनं बघू शकता तुम्ही आता इथं मार्किंगनुसार कटिंग करू चौकन आकार तिरकोण किंवा गोल आकार फार सुंदर दिसतं पाठीमागे दिव्याचा आकार वगैरे अनेक आकार येतात पाठीमागे बोटनेक डिझाईनसाठी खूप सारे आकार येतात हार्ट्स आकार वगैरे वगैरे तर त्यातला इथं मी चौखना आकार तयार करत आहे आता पहा ह्या कॅनव्हसला मी फेविकॉल लावून घेत आहे जेणेकरून ते व्यवस्थित चिटकेल आता हे आपण अस्तरवरती चिटकून घेऊयात हे पहा इथं तुम्हाला हे मार्क दिसत असेल हे मध्याचं आहे बरोबर मध्ये मध्ये आता वरून पाच इंच इथं मी सोडणार आहे पहा कारण पाठीमागचा गळा जो आहे तो तीन इंचाचा घेणार आहे प्लस मध्ये एक दीड इंच मला हवं आहे त्यामुळे मी पाच इंच सोलेली आहे हे तर आता इथं कॅनव्हस पेपर व्यवस्थित चिटकून घेऊया बरोबर मध्यभागी पाहू शकता आता पहा हे ब्लाऊजचं जे कापड आहे ते शिध्या बाजूने ठेवून घ्यायचं आहे कारण आपण अस्तर उलट्या बाजूने पलटून घेतोय त्याआधी पहा मध्य काढायचा आहे ब्लाऊजचा पाहू शकता बरोबर मध्यभागी इथं खडोनी मार्किंग करून घ्यायचं आहे आणि हे डिझाईन बरोबर मध्यभागी यायला पाहिजे जिथं मार्किंग केलेलं आहे तिथं बरोबर यायला पाहिजे व्यवस्थित चेक करून इथं अस्तर ठेवून घ्यायचं आहे एक पिनअप करूया आतमध्ये जेणेकरून हे कापड हलणार नाही आता अगदी कॅनव्हस पेपरच्या कडेकडेने इथं शिलाई करून घ्यायचं आहे जस्ट कॅनव्हस पेपरला चिटकून इथं शिलाई करून घ्यायचं आहे शिलाई करताना कोपरे वगैरे व्यवस्थित यायला पाहिजे शिलाई झालेली आहे पहा आता मधलं कापड आपण कटिंग करू एक पाव इंच एवढं सोडून कटिंग करायचं आहे पूर्ण कापड पहा कडेने पाव इंच कापड सोडायचं आहे पहा जिथं कोपरे आलेले आहे तिथं छोटासा असा कट देऊन घ्यायचा आहे लक्षात ठेवा की शिलाई कटमध्ये येता कामा नाही आहे आता हे अस्तरचं कापड जे आहे ते उलट्या साईडनं आपण पलटून घेऊयात तर बघू शकता अशा प्रकारे इथं पलटून झालेलं आहे अस्तर आता वरून एक डापटीप करून घ्यायचं आहे पूर्ण कडेकडेने व्यवस्थित इथं शिलाई करून घेऊयात पहा शिलाई झालेली आहे हवं असेल तर तुम्ही इथं तुमच्या आवडीप्रमाणे लेस वगैरे लावू शकता पण हा ब्लाऊज प्लेनच हवा आहे त्यामुळे मी इथं लेस वगैरे काहीच लावणार नाही आहे तर आता कडेकडेने आपण पूर्ण शिलाई करून घेऊ अस्तर जॉईन करून घेऊ पहा शिलाई झालेली आहे जे एक्स्ट्रा कापड आहे जास्तीचं कापड आहे ते कटिंग करू तर बोटनेक ब्लाऊजची डिझाईन खूपच सोपी आणि दिसायलाही सुंदर आकर्षण दिसते हे डिझाईन तर सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे फ्रेंड्स व्हिडिओ कसा वाटतो आहे हे मला नक्की कमेंट्स करून सांगा आता आपण गळ्याची कटिंग करणार आहोत पहा व्यवस्थित इथं डबल फोल्डवरती करून घेऊयात आता जे गळारुंदी आहे ते चार इंच आणि पाठीमागचा जो गळा आहे तो साडेतीन इंच ठेवलेला आहे आता इथं चौखण कप्पा तयार करू आणि इथं गोल आकार देऊन घेऊयात पहा अशा प्रकारे कटिंग झालेली आहे आता आपण इथं गळपट्टी जॉईन करणार आहोत एक इंचाची इथं गळपट्टी घेतलेली आहे आता छोटे छोटे प्लेट्स घेऊयात पूर्ण गळा इथं गोल आकाराचा आहे त्यामुळं इथं पूर्ण गळ्याला छोटे छोटे प्लेट्स घेऊयात पहा गळपट्टी जॉईंट करून झालेली आहे आता आपण वरनं डाब टीप करून घेऊन हे पट्टी आजच्या साईडनं दुमडून शिलाई करूयात पाहू शकता अशा प्रकारे पट्टी आठच्या साईडनं दुमडून इथं शिलाई करूयात हे शिलाई आपली कच्ची असेल नंतर आपण ह्या पट्टीला हात शिलाई करून हे शिलाई आपण काढून टाकतो आता जो पाठीमागचे टक्स पॉईंट आहे ते शिवूयात पाहू शकता दोन्ही टक्स पॉईंट शिवून झालेले आहेत आता आपण कमरपट्टी जॉईन करूयात आत्ता हे पट्टीसुद्धा उलट्या बाजूने पलटून सुद्धा कच्ची शिलाई घालणार आहोत नंतर ना आपण ह्या पट्टीलासुद्धा हात शिलाई करायची आहे तर फ्रेंड्स तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला मी आणखीन एकदा सांगते कमेंट्स करून सांगा आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा तर पाहू शकता फायनली ब्लाऊजची डिझाईन